buen dia papi. Como estás? Me despertei com muchas ganas de decir te que estés calmado, pedir-te que não te preocupes, não te incomodes por nada, trata-te bonito. Quando te penso, me dá ganas de que me entierres la pinga inteira. Estou a tus órdenes, amor, disponível e para cumprir tus mais calientes desejos. Quero é que me maltrates, no lepares a eso, lo que importa é que te relajes, que me suportes, e sacar-te la leche, e que me pongas morada la cuca, deja me ardendo, tenho um rico aporte de culo caliente, que pondré moedura tu pinga todos los dias, se me iso la boca água e quero, comerte toda a tupinga, estou desejando sentar-me em tu carita, venha brincar comigo, ajuda-me com tupinga para me culo caliente, e me tendrás como uma cachorra sempre a tus ordenes, me calienta mucho saber, que te gusta me culo, quero dar-te culo, imagina que Tiago lapalha com mis tetas, que planes tienes para hoje? Estou caliente e disponível para sacar-te lá lanche, ojalá que puedas enterrar-me, la pinga inteira, pronto, venha vacunar-me as nalgas com tu sêmen, te lo ruego, ois noche de poner-me carinhosa com mi culito, me besarias ali, se me besas é o culito, tu é desromper-lo também. Quero besitos por todo o corpo, venha chupar-me o culo sem medo. Quero tu pinga fuerte, fuerte hora, moeiro por verte, voy a tatuar-me tu nombre debaixo de las tetas, ignora a la gente, põe em quatro patas, pasala bien oi, sef buen dia papi. Como estás? Me despertei com murchas ganas de decir-te que estés calmado, pedir-te que não te preocupes, não te incomodes por nada, trata-te bonito, quando te penso, me dão ganas de que me enterres lá estaca inteira. Estou a tus ordens amor, disponível e para cumprir tus mais calientes desejos. Quero que me maltrates, no lepares a eso, lo que importa is que te relages, que me suportes, e sacar-te la leste, e que me pongas morada la cuchara, deja me ardendo, tenho um rico aporte de colher caliente, que pondré moedura tu estaca todos los dias, se me iso la boca água e quero, comer-te toda tu estaca, estou deseando sentar-me em tu carita, venha brincar comigo, ajuda-me com tu estaca para me colher caliente, e me tendrás como uma cachorra sempre a tus ordenes, me calienta mucho saber, que te gusta me culer, quero dar-te culer, imagina que te agula palha com meus peitos, que planes tienes para hoje, estou caliente e disponível para sacar-te la leche, ojalá que puedas enterrar-me, la estaca inteira, Pronto, venha vacunar minhas nalgas com tu tuleste, te ruego, dois noche de poner-me carinhosa com mi culer, me besarias ali, se me besas ele culer, tu é romper-lo também. Quero besitos por todo o corpo, se que estranhas culo, venha a casa para entregar-te mi culo que essa é pinga gruesa e caliente adentro de mi culo, papi quero que me acabes por é o culo, papi deja meu culo roto, por é o culo dame pinga, me encanta sentir la pinga tuya em mi culo, quero mamarte la pinga, dar-te culo e dar-te cuca, me gusta que me rompas eu culo, no pares e dame leche, me encanta ser uma puta para ti, destroza-me, reventa minha pinga, Ponga-me Ezequiel a sofrer, lo que quieras asme, todo este corpo eis para ti, para aquilo desfrutes. Penetra-me e usa-me pero no me deges, Necessitas colocar essa leche nesta vagina. Me vais a dar todo o tu sêmen. Sou tu puta. Quero vaciar tuas bolas. Não seas tímido, por favor. Me trazer o te quer adentro. Quero beber tu sêmen. E de ruego, coloca tu pinga neste culo. No tenho medo ao dolor. Quero sentir-lo em meu culo. Papi, por favor, rompa meu culo. Vou sacar-te toda la leche. Não há nada que preocupar. Não há nada mas tampouco não há nada que confiar. Ok? Não há nada que preocupar. Não há nada mas tampouco não há nada que confiar. Ok? Não há nada que preocupar. Não há nada mas tampouco não há nada que confiar.